हेलो वेलकम आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी नाइन देखिए ईआरपी e नाइन हो या प्राइम हो दोनों ही बात करेंगे हम यहाँ पर टैली ईआरपी नाइन को ओपन करता हूँ ये देख सकते हैं हमारे व्यूअर है जिनका कमेंट है कि सर मेरे स्टेटर ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है ठीक है तो अगर आपके पास कंपनी बनी हुई है जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो कंपनी नहीं बनी हुई है तो मैं एक कंपनी बना लेता हूँ मैं टैली ईआरपी नाइन यूज करता हूँ ठीक है अब यहाँ पर मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ तो ये लिख लिया मैंने अपना नाम और यहाँ पर मैं कंपनी बना रहा हूँ ठीक है कंपनी इस तरीके से करके और यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ ये एड्रेस हो गया हमारा ओके एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर इंडिया हो जाएगा यहाँ पे यूपी हो जाएगा उत्तर प्रदेश ठीक है तो ये उत्तर प्रदेश करके एंटर प्रेस करके बाकी पिन कोड वगैरह डालते रहिएगा एंटर प्रेस करके यही रखता हूँ ठीक है एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा ठीक है कुछ लोगों के पास इस तरह का टाइमिंग का भी अभी यूज कर रहे हैं टैली का रिलीज जो है जीरो या जीरो ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये टैली का कौन सा वर्जन है आप कंट्रोल अल्ट टी भी प्रेस कर सकते हैं वर्जन को जानने के लिए तो कंट्रोल अल्ट और टी एक साथ दबाएंगे तो आपको इसके वर्जन के बारे में बताया जाएगा तो ये देखिए कंट्रोल अल्ट टी किया हमने तो आप देखेंगे कि ये टैली का कौन सा वर्जन है 5.0.0 है ठीक है जब भी इस तरह का वर्जन यूज करेंगे तो इसमें आपको स्टेटरी ऑप्शन शो तो करेगा लेकिन उसमें जीएसटी नहीं शो करेगा अब ये स्टेटरी ऑप्शन शो कैसे करेगा देखिए F11 की प्रेस करिएगा तो यहाँ पर आपको statutory and taxation option show हो जाएगा अगर इससे भी बहुत पुराना वर्जन यूज करेंगे तो वहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेकिन आ, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि कम से कम जीरो तो आप यूज कर ही रहे होंगे काफी पुराना ये भी है तो यहाँ पर स्टेटरी ऑप्शन शो करेगा तो एफ इलेवन प्रेस करेंगे तभी भी शो करेगा अन्यथा ये शो नहीं करेगा ओके एफ इलेवन के अलावा जो दूसरा तरीका है वो क्या हो सकता है तो यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपको फीचर्स मिलेगा ये नीचे दिखा है फीचर्स तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं शॉर्टकट की आपको यहाँ दिखी रही है तो इस पर क्लिक करिएगा तो यही फिर विंडो ओपन हो जाएगी जो विंडो अभी ओपन हुई थी यही विंडो ओपन हो जाएगी अब इसमें यहाँ से F3 प्रेस करके स्ट्रेटजी पे चले जाइएगा जो भी आपको एक्टिवेट करना है एक्टिवेट कर सकते हैं ये शॉर्टकट की होती है ठीक है क्लिक भी कर सकते हैं दोनों काम आप कर सकते हैं बहुत आसान है बहुत ईजी है ठीक है अब बात कर लेते हैं प्राइम की थोड़ा सा प्राइम के ऊपर भी डिस्कस कर लिया जाए प्राइम लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास ठीक है देख सकते हैं आप इसे तो यहाँ पर अब ये जो टैली का हम लोग यूज कर रहे हैं वर्जन तो यहाँ पर हम हेल्प में जाएंगे तो ये F1 हेल्प के लिए F1 है और यहाँ अबाउट में जाएंगे तो ये कौन सा वर्जन है ये आपको दिखाई पड़ जाएगा ठीक है जैसे ही अबाउट में जाएंगे तो यहाँ आपको टैली का लेटेस्ट देखिए रिलीज कौन सा है ये 2.0.1 है लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पर जब आते हैं आप तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से आप इसमें एक्टिवेशन कर सकते हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं F11 प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर भी F11 शॉर्टकट की है ठीक है यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे इस पे भी डबल क्लिक कर देता हूँ सारे फीचर्स हमें दिखाई देने चाहिए यहाँ पे जीएसटी का फीचर हमें ऑन करना है तो इसे यस कर देना है ठीक है जीएसटी दिखाई पड़ेगा यहाँ पे टीडीएस दिखाई पड़ेगा टीसीएस दिखाई पड़ेगा वैट दिखाई पड़ेगा इनेबल एक्साइज दिखाई पड़ेगा इनेबल सर्विस टैक्स दिखाई पड़ेगा सारी चीजें हैं जीएसटी बस उसमें नहीं है ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है तो जीएसटी यहां से आप इनेबल कर सकते हैं और ये इनेबल कर दिया हमने यहां पर आपको स्टेट डालना होता है कंपोजिशन डीलर है कि रेगुलर डीलर है ये देना होता है ठीक है तो ये मान लीजिए हम रेगुलर डीलर हैं एससी ऑफ टेरिटरी अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तब काम आती है यहां पर किस डेट से आपका काम चालू हो रहा है वो आता है यहां पर आपका जीएसटी आई आता है ठीक है यहां पर आप कैसे जीएसटी फाइल कर रहे हैं क्वार्टरली फाइल करते हैं या मंथली फाइल करते हैं ये चीज यहां पर देनी होती है यहां पर जीएसटी की डिटेल को अल्टर करना होता है तो ये अल्टर कर रहे हैं हम यहाँ पे हमें टैक्सेबल रखना होता है यहाँ पर हमें क्या करना होता है इंटीग्रेटेड टैक्स देना है कि सेस टैक्स देना है ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी ठीक है तो यहाँ से F12 की प्रेस करके ऑल देखिए ये दिया हुआ इसको ऑल जीएसटी टैक्स टाइप इसको आप यस कर सकते हैं तो जीएसटी के जितने भी टैक्स टाइप हैं वो सब आपको दिखाई पड़ेंगे ठीक है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिएगा ताकि अब देखिए अब ये सब दिखाई पड़ने लगा तो इस तरीके से आ करके यहाँ पर टैक्सेबल रख करके और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स मान लीजिए एटीन परसेंट लगा दिया मैंने तो नाइन नाइन परसेंट के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा और इसी तरह करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे आप ठीक है तो ये जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा कंट्रोल ए यहाँ भी प्रेस कर देंगे अब जो भी एंट्री पास करेंगे लाइक हमने कुछ एंट्री परचेज में पास कर रखी है अब हम चलेंगे सेल्स में ठीक है तो सेल्स में चलते हैं बी प्रेस करके तो यहाँ से आते हैं बाहर और बी प्रेस करके आ जाते हैं सेल्स वाउचर में एफेट प्रेस करके एफेट जो है शॉर्टकट की होती है सेल्स वाउचर की यहां पर अगर हम कैश में सेल करें या किसी डेटर पार्टी को सेल करें ठीक है तो यहां पर जाकर के यहां पर लिख देता हूं गौरव अब ये कोई डेटर पार्टी हो सकती है तो ये डी कर दिया हमने एंटर प्रेस किया यहां पर आएंगे तो यहां पर सेम संडे डेटर लगा देंगे जो कि पहले के वीडियोस में मैं बता चुका हूं पहले ही आपको एंटर प्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए इस तरीके से ये एंट्रीज पास होंगी ठीक है देखिए दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये स्पष्ट रूप से दिखाई यहाँ पे पड़ ही रहा होगा ठीक है यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर वहां परचेज अकाउंट का लेजर आता था यहाँ सेल्स अकाउंट का लेजर लगा देंगे ये बहुत इजी है और इसे अंडर सेल्स के ग्रुप में डालेंगे देखिए ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है तो सही सिलेक्शन जरूर करिएगा ये सेल्स अकाउंट हो जाएगा एंटरप्रेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट यहाँ पर आए अब क्या क्या चीजें हैं हमारे पास वो चीजें हम सेल करेंगे 50 किलो राइस है 50 किलो राइस कौन से गोडाउन से उठाना है तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं गोडाउन कौन सा है देखिए न्यू कॉलोनी में है ही नहीं मेन लोकेशन में ही 50 किलो है तो ये 50 किलो यहीं से उठाते हैं तो 50 का 50 नहीं बेचेंगे हम 45 किलो इसको बेच देंगे और रेट क्या लगाएंगे साठ रुपए किलो ठीक है एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया ठीक है इस तरीके से हम इसको करेंगे अब दूसरा कोई प्रोडक्ट है लाइक शुगर है तो शुगर ले सकते हैं तो यहाँ पे शुगर ले लिया हमने कौन से गोडाउन से उठाएंगे ये देख लेते हैं देखिए पांच किलो मौजूद है मेन लोकेशन में तो यहाँ पे मेन लोकेशन में आते हैं और मेन लोकेशन से पांच किलो उठा लेते हैं और इसको सेल कर देते हैं तो यहाँ पे कर देते हैं पैंतालीस रुपए किलो ठीक है एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया इस तरीके से हम इसको सेल करेंगे अब यहाँ नीचे आएंगे तो मान लीजिए और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनको आप सेल कर रहे हो तो यहाँ नीचे और भी आप उसको एंट्री पास करा सकते हैं इसकी अब यहाँ से मैं अल्ट सी प्रेस करता हूँ अल्ट सी वो शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम लेजर्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे सीजीएसटी ठीक है एंटर प्रेस करेंगे डिपेंड करता है कि आपका डेटर पार्टी ही सेम स्टेट का है या अदर स्टेट का है सेम स्टेट का होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे अदर स्टेट का होगा तो आईजीएसटी लगाएंगे अगर यूनियन टेरिटरी में व्यापार करता होगा वो व्यक्ति जो कि सामान बेच रहा है तो उस कंडीशन में लगेगा यूटी जीएसटी तो अभी फिलहाल यूटी जीएसटी की तो बात ही नहीं है तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में इसे डाल देना है तो ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस आई रहा है और ये जीएसटी ही है और ये कौन सी जीएसटी है सीजीएसटी है तो बस यहाँ पर आकर के नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा तो ये तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है अब फिर अल्ट सी करूंगा क्योंकि सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी भी बनाना है हमें तो ये एसजीएसटी लिख दिया एंटरप्रेस किया यहाँ पर आए जीएसटी लगाया और यहाँ पे स्टेट टैक्स कर दिया हमने और स्टेट टैक्स करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग फिर एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लेना एक्सेप्ट तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सब कुछ कैलकुलेट हो गया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ न्यू रेफरेंस रखेंगे एडवांस कब आता है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर आप नरेशन दे सकते हैं इस तरीके से एंट्री आजकल के टेली प्राइम में पास होती है ये देख सकते हैं जो हमने अभी एंट्री पास की उसकी डिटेल आपको दिखा देता हूँ ये है प्रिंट करेंगे अल्टी प्रेस करके यहाँ आएंगे और आई बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए प्रिंट ऐसे दिखेगा आपको देख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से टैली ईआरपी नाइन और प्राइम में एंट्रीज होती हैं ठीक है अब ईआरपी e नाइन जो था उसमें कैसे एंट्री पास होती होगी तो ईआरपी e नाइन के बारे में तो पहले ही बता चुका हूं तो यहां से हमने हमें तो जीएसटी तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये तो 5.0 है जब भी जीएसटी होगा तो 6 और 6 पॉइंट के आगे जो वर्जन आए हैं उसमें जीएसटी आपको मिलेगा ठीक है इसमें कैसे एंट्री पास होगी वो देख लेते हैं यहाँ पे आएंगे ठीक है हम इसमें कैश में सेल करेंगे तो यहां पर आते हैं तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा ये सिंगल एंट्री मोड होता है ठीक है तो अभी हम आते हैं परचेज बाउचर में तो ये देखिए ये पेमेंट बाउचर है लेकिन हमें आना है परचेज बाउचर में तो आगे परचेज बाउचर में सप्लायर का नंबर डालना है एंटर प्रेस करना है यहाँ पे आना है इसे कैसे रख देता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर परचेज का लेजर आएगा तो अल्ट सी करके परचेज का लेजर आप बना सकते हैं तो P U R C H A S E purchase account कर दीजिए कुछ इस तरीके से एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पे परचेज अकाउंट दे दीजिए ये परचेज अकाउंट हो गया एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए यहाँ पर आएंगे देता हूँ कीबोर्ड कुछ इस तरीके से बनाना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है तो यहाँ पर एनओएस कर देता हूँ यूनिट में एनओएस नंबर ठीक है N U M B E R S formal name इसका नंबर हो जाएगा और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट तो छह कीबोर्ड मान लीजिए लेते हैं हम और एक कीबोर्ड की कीमत है चार सौ रुपए यहाँ डाल दिया इस तरीके से आप ये एंट्री पास करेंगे अगर वैट एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ वैट भी कैलकुलेट होगा अगर आप वैट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वैट को एक्टिवेट करने के लिए आपको वापिस से चलना होगा बाहर ठीक है तो मैं क्या करता हूं अभी इसको छोड़ता हूं यहां से आ, आ जाता हूं यहां पर ठीक है और यहां से F11 प्रेस करना है और स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे आना है वैट को कैलकुलेट करने के लिए तो यहां से देखिए वैट ऊपर ही दिया हुआ है तो आप इसको यस कर दीजिए यस करने के बाद इसको भी यस करना होगा दोनों ही को यस करना होगा उत्तर प्रदेश में रहते हैं यहाँ पर टिन नंबर डालना जरूरी है तो यहाँ पर टिन नंबर डाल देता हूं मैं ठीक है ये टिन नंबर हो गया interest rate sales tax number और जो भी है वो डालना जरूरी है ठीक है आप डाल दीजिएगा फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ इसको यहाँ पर मान लीजिए कि वैट लग रहा है एट परसेंट ठीक है एट परसेंट लगा दिया हमने एडिशनल टैक्स दो परसेंट लग रहा है तो दस परसेंट हो गया कुल ठीक है इसको भी चाहे तो यस कर सकते हैं फिलहाल कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं मैं अब ये हो गया काम अब वही एंट्री जो हम कर रहे थे उसको करके दिखा देता हूँ अब इसमें तो कहीं जीएसटी तो है नहीं तो जो एंट्री मैं पास कर रहा था वही एंट्री पास कर देता हूँ कैश में ये देखिए ये हो गया यहाँ पे रेगुलर रखना होगा एंटर प्रेस करना है यहाँ पे परचेज अकाउंट रखना है यहाँ पे कीबोर्ड ले रहे थे हम तो इस बार 60 कीबोर्ड ले रहा हूँ ठीक है एक कीबोर्ड की कीमत 400 थी 400 ही ले लेता हूँ अब यहाँ पर वैट की बात करेंगे तो हर्ट हम्म। सी करके वैट का लेजर बनाएंगे वैट ठीक है एंटरप्रेस करेंगे ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही ले लीजिएगा और यहाँ से वैट करिएगा ये वो वैट हो गया ठीक है बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी और यहाँ पे देखिए ये वैट भी कैलकुलेट हो गया तो इस तरीके से वैट कैलकुलेट कर सकते हैं आप और इसमें अगर एडिशनल टैक्स देना चाहते हैं तो अल्ट सी करके एडिशनल टैक्स एडिशनल टैक्स इस तरीके से आप दे सकते हैं एडिशनल टैक्स का लेजर बना लीजिए और इस तरीके से आप दे सकते हैं ये देखिए ये ये क्या है एडिशनल टैक्स है ना वैट तो है नहीं अब अब ये एडिशनल टैक्स है तो एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइए तो देखिए ये भी आ गया ये भी आ गया दोनों को आप एक्सेप्ट करा लीजिए ठीक है इसका प्रिंट आउट कैसा दिखता था ये देखिए ये दो बार डी प्रेस करके दिखा देता हूँ ये ये देखिए प्रीव्यू इसका कुछ इस तरीके से आएगा देख सकते हैं तो की बात समझ में आई होगी दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और क्यों नहीं आता है क्यों आता है ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video